操走。 快点。是时候表演真正的技术了。 操你妈的，亲我！来，老婆，来跟你亲一个。嗯啊，再来一个。嗯啊，再来亲一个。嗯啊，不够香，再来一个。嗯啊，怎么拍了？我丢！ album, man. Can't 真的，是看。哥，你别动，这高你能踢着吗？别踢到我脑袋，来坐着，稳当，来，来。 那个咋这么屌？哎呀，厉害了，我的哥！承让了，我的，切，这算什么？ <laughs> 是时候表演真正的技术了。 下班了，我回去了。下班了，那我回去了啊！哎呀，我操！我大豪，我操你！大豪，我操你！ 喂，爸，我现是没空啊，啊，好好好好。谁啊？就我那老丈人啊，整天跟个傻逼似的，他妈就他那点破事。喂。 哥，你看我给你表演一个从这飞过去啊！哎呦，这么简单我也行，那你来呀！我去，这么屌！哎呀，厉害了，我的哥！承让了，我的弟。 啦啦啦来给你推过来先生我们这不让自带水果